Bueno, mi nombre es Balbina Flores, eh, soy eh, representante de Reporteros Sin Fronteras en México. tengo 17 años de trabajar con RCF. E eh, empecé en el año 2001 a trabajar como corresponsal para Reporteros Sin Fronteras y desde entonces bueno, hago un monitoreo permanente sobre la situación de libertad de expresión en México Em, digamos, eso me ha permitido conocer eh, de fondo lo que pasa con las y los periodistas en México, la situación de la violencia que han vivido y que yo misma he enfrentado en algún momento, eh, que fui amenazada por mi trabajo. Entonces, bueno, la verdad es que es un trabajo que desempeño desde hace muchos años como periodista, escribo en algunos medios independientes, y muchos años también trabajé como defensora de derechos humanos. Bueno, mi función principal en Reporteros Sin Fronteras en México es, en primer lugar, eh, tener un, monitoreo constante sobre la situación de libertad de expresión en el país, mantener un contacto permanente con las y los periodistas que han sido agredidos, eh, documentar estas agresiones, en algunas ocasiones eh, he tenido que viajar al interior del país para hacer una documentación más a fondo sobre las agresiones a periodistas. Eh, en el caso, por ejemplo, de los asesinatos, hemos tenido que viajar a algunas eh, regiones del país para hacer una investigación más profunda sobre los motivos que llevaron a que estos periodistas o a que este periodista fuera asesinado. Un caso específico, por ejemplo, que hemos hecho un seguimiento muy concreto es el caso de Miroslava Bridge, pero lo mismo hemos hecho con el caso de Javier Valdés, con los familiares de los periodistas asesinados siempre mantenemos un contacto permanente, es un contacto muy cuidado porque trabajar con familiares de periodistas que han sido asesinados o, periodistas que están desaparecidos es, un trabajo muy delicado, hay que, hay que Em, saber eh, tratar con las víctimas, saber mantener la reserva, muchas informaciones, pero puedo decir que me siento satisfecha de tener un, trabajo muy cercano a los familiares. Eso, me parece que ese es un, trabajo eh, que destaca en Reporteros sin Fronteras. Lo mismo hemos hecho ahora con los periodistas desplazados en México que hemos mantenido un contacto permanente con ellos y con sus familiares, pero también hacemos un trabajo eh, de, institucional de presencia en las instituciones en México, en el mecanismo de protección, en la Fiscalía Especializada de, Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, con, otros niveles eh, de las autoridades en los que eh, tenemos la posibilidad de hacer una serie de recomendaciones, observaciones y propuestas sobre qué es lo que se tiene que mejorar en el tema de protección y en el tema de protección a periodistas y en, el tema de las investigaciones de las agresiones a periodistas. Es un trabajo muy amplio, hay un, hay un trabajo que desempeñamos de manera constante, que es la asistencia hacia los periodistas. Entonces, esto, nos, esto abre un abanico bastante amplio de nuestro trabajo. Eh, obviamente es un trabajo eh, titánico porque, <laughs> bueno, hay que decir que soy la única representante de RCF en México y, hacer un trabajo eh, en todos estos campos no es fácil, o sea, hay que, hay que cuidar no solo de la seguridad personal, sino de la seguridad de nuestros, de, las víctimas, de los periodistas a los que acompañamos. la verdad es que es un trabajo que me gusta. Bueno, es terrible lo que voy a decir, pero la situación actual de libertad de expresión en México es catastrófica. ese es el, me parece que el nombre correcto, en el sentido de que hay México es un país donde hay una libertad de expresión, digamos, abierta, pero contrario a ello, es una paradoja, hay una, una, una violencia enorme hacia el, hacia el ejercicio periodístico. Debería no existir esto, ¿no? pero así es. En este país parece ser que a mayor libertad de expresión, mayor violencia contra el, trabajo periodístico. ¿no? Y, y, los datos están ahí, o sea, los más de 130 periodistas que han sido asesinados en México, eh, los 21 periodistas que están desaparecidos, los cerca de 400 familiares de periodistas en México que están, eh, eh, digamos, son víctimas de esta violencia, los que de alguna manera esperan justicia desde hace muchos años. Hay por lo menos tres periodistas en México que han cumplido ya 10 años de desaparecidos y hasta la fecha se desconoce su paradero. Entonces, a esto hay que agregar las condiciones de inseguridad en las que se ejerce el periodismo en México las regiones donde ya no es posible hacer un periodismo libre, donde ya no es posible hacer un periodismo crítico. Lo que mencionaba, el, tema de las zonas silenciadas en México es algo que se, ha ido haciendo de manera más frecuente, es decir, aquellos lugares donde, donde los periodistas ya no pueden ejercer, libremente su libertad de expresión, es decir, hay zonas donde eh, el, el, ejercicio periodístico es imposible porque las condiciones de inseguridad no, no, no permiten que eso se siga haciendo. Bueno, hay una explicación de fondo y es el tema de la impunidad que hay en México. O sea, la impunidad es decir, donde no ha habido justicia en torno a, las agresiones a periodistas, ya no digamos solo de los asesinatos y desapariciones, sino de las agresiones en general. Entonces, en la medida en que no se castiga a los autores materiales e intelectuales de estas agresiones, es muy difícil que se pueda sentar un precedente donde se dé un mensaje contundente a los agresores de estos periodistas de que agredir a un periodista tiene un costo. me parece importante señalar que la, vigilancia, la observación, la presencia de la comunidad internacional eh, con los periodistas en México es importante. Es decir, eh, en México lo que digan las organizaciones internacionales o la comunidad internacional sobre lo, que aquí pasa le importa al gobierno, le importa al Estado. Entonces, siempre he dicho que la presencia, la vigilancia de la comunidad internacional en lo que pasa en México es fundamental. Entonces, creo que eso eh, siempre debe estar presente y que parte de esta lucha contra la impunidad, contra el silencio, contra eh, la inseguridad para el ejercicio periodístico eh, es importante y y que creo que el trabajo que desde Reporteros Sin Fronteras hacemos, eh, vale la pena seguirlo haciendo. En 2014, en marzo de 2014, yo recibí una amenaza, bueno, en realidad fueron tres llamadas telefónicas en las que una persona eh, de un grupo del crimen organizado eh, llamó para amenazarme, ¿no? Y eso se dio en el contexto del seguimiento que yo hacía a familiares de periodistas desaparecidos en Michoacán. La, persona que llamó claramente dijo quién era eh, y, dónde y que sabía mi trayectoria y que sabía dónde estaba y que es una frase que yo nunca podré olvidar porque una cosa que dijo es que si yo no, no aceptaba tal cosa, esa era una traición. Entonces, cuando él mencionó la palabra de traición, yo sabía a quién me estaba hablando y a qué se refería. Entonces, en ese momento es cuando yo reaccioné y supe que estaba en riesgo. Por ahora no. Gracias. Buena respuesta. <laughs> Buena respuesta, clara respuesta. Suertemente. Gracias. <laughs> Okay. <laughs>